वीडियो के रेखा चैनल को जी, लेटेस्ट वीडियोस के ते लिए અહીંયા કર્યા सब्सक्राइब તા करें થોડી દેર પહેલા નિશા બોલી રહી તો નહીં છોરા નાચણો કોઈને આવે अरे ब रेखाजी जयपूरशी चाल काही नु कसं छोरा मनीषा तन तो गाणं कोणी आवई ये मैं तो અહીંયા का ठसकोरा का जो मेरी दादी कोणी गावई और रेखा जी हाँ जी कह बाकी बात नु सथे गाना में कंपटीशन लड़ो गए बिल्कुल पक्की बात से रेखा जी हार जाओ ना गाना में मैं हार वो सीखी को नहीं अच्छी हार जाओ ना नहीं हार जाओ ना अजी थे मान जाओ छेला जी थान पतो को नहीं आज का जमाने में जो लुगाई कर जाओ ने और वो था जैसे मोटे मोटार सोच भी कौन सके ये रे दे रे दे जो मोटे मोटार कर जाए मैं लुगाई कर दे कर कर सकी क्यों ताऊ जी ताली बजा दिया करो जवाब दे दो हाँ फिर गानों गाऊंगी थारी ताली मेरा नू लागे से जन चापाड़ी का गूंद लागे से मैं रोटी को ना खाया करूँ मैं तो थारी ताली ही खाया करूँ